在周一的部分，我们会迎接的是适合荧幕前女性朋友们的凤凰日。那么在当天，同时也符合了董公选要的吉克，因此呢，大部分的吉事都是允许的，尤其是针对先人的安葬进京的需求，甚至到当天，如果我们有要偷修，也就是移动家中的一些大型家具，都是非常适宜的。 而针对如果呢，你有想要去求医疗病，在当天也很适合去挂号求诊。那么想要帮你的开运物件做开光祈福的，尤其是针对想要大力可以帮我们招姻缘，或者是想要帮我们求子的开运物品，都很适合在当天去做开光哦。再来呢，是针对周二这一天，我们会迎接的是诸神朝天的日子。 那么，这除了意味的是在当天比较不建议到庙宇去还愿之外，在当天呢，也要特别提醒这两个生肖属兔子以及属鸡这两个生肖的朋友们，要留意咸池星宿所带来的影响，在跟异性相处的部分呢，要格外的小心，我们的言行举止不要有冒犯到他人哦。那么，在当天也非常适宜。 可以针对要重新做安床的部分呢，来让自己呢，比如说可以让睡眠更加的好。那么有需要的朋友们，不妨可以参考一下。而针对周三这一天，我们会迎接的是乌兔太阳日，吉时落到的是申时，也就是我们下午的三点到五点的这个时间点，在这个时候非常大力针对，如果你们是商家，可以在这个时间赚取出货财。 把这个一些备用物品呢，把它上架，又或者是我们可以整理我们库存的是当东西呢，来做这个销售的一个绑定跟预备。那么在这段时间下午的时刻也非常大力，我们可以做开池以及放水，也就是建议如果您本身有鱼缸，又或者是说我们有盆栽底部有放这个蓄水的，甚至一直到比如说我们有风水摆件有滚。 轮啊，或者是说它只要是有水的容器，我们都可以在当天呢，把这个水重新呢做一个替换洗地，来代表我们会招新的财水的意思。那么同时也会建议在周三这一天是很大力，我们可以采办新衣服哦。在新的一年呢，大家不妨呢也可以帮自己准备一至两套新的服装，从头到脚哦。 来让自己到过年的时候可以焕然一新哦。再来是针对周四这一天，我们会迎接的是一个新的节气小寒。那么这个时间呢，会是在接近半夜的二十三点零五分哦，会迎接。那么在这一天呢，要特别提醒，尤其是在接近到我们的子时哦，也就是从晚上的十一点到凌晨一点这个阶段。 如果您刚好是外出，比如说您是上大夜班的朋友，或者是您都是在这个时间还在外面很辛劳工作通勤的朋友们哦，请务必要小心哦，因为呢就比较害怕会有一些事故啊，或者是有比较不慎的这个车况哦，导致一些问题。那么当天呢，主要要防范的心数呢，是有这个油货以及月季他们的打扰。 所以呢，除了针对夜间的这个驾驶要格外的注意之外呢，在白天的时候也会建议大家都要格外的小心哦。那么在当天呢，我们非常适合呢，可以透过淋浴的方式哦，来让大家不要因为温差的关系哦而受寒哦。所以呢，可以多加的注意一下。而针对老人家的部分，如果真的天气太冷了， 那怕这个呃血管的这个热胀冷缩会受不了，不妨呢，我们也可以用这个呃洗澡巾哦，或者是我们可以用擦拭身体的方式呢，来达到清洁哦。至少呢，在这一天呢，就比较不会受到这个冷的影响。那么再来呢，就是针对周五这一天，我们会迎接的是天赦日。那么金老师的第一期的法会呢，也会在这一天进行哦。 在当天呢，除了逢到了四元一将的一个加持之外呢，在当天也是非常大力，可以力卷交易哦，尤其是针对我们要求财富啊，或者是要纳财、祈福、求子这些事项，都是很大力的。那么，尤其是针对在今年度，比如说你有犯到一些恶心，需要透过解厄元辰灯灯呢，来帮你化解这些部分，比如说血刃、飞刃哦。 那么都很适宜呢，报名这一梯次的法会。如果你还没报名，记得看下方的链接，然后尽快手刀报名哦。那么再来呢，在当天也很适合，我们可以呃透过沐浴哦，或者是呢透过我们可以帮自己用这个呃刮痧哦，来帮我们的经络的这个穴道呢给气血，让它可以更加的通哦。所以会建议大家在当天尽量呢。 可以轻微的做一点刮痧哈，来调理一下本身的气场。那么再来就是针对周六这一天，我们会迎接的是犯忌日哦。那犯忌月的部分哦，在这一天呢，刚好又跟了这个正红杀日呢是交汇了，所以在这一天任何的仪式呢都是删除不取，也就是不建议进行任何的集市哦。 好，再来呢，我们要看的是周日这一天，我们会迎接的是众星照临的日子哦。那么在当天呢，除了很大力可以婚姻嫁娶入宅，那么针对有开市需求起造动土的朋友们，也都是属于百事顺利急用的。那么在周日这一天，更加适合的是可以跟亲友哦。 联系感情哦，所以在这一天不妨呢可以邀约相聚哦，那么是可以让感情可以更加的紧密的一个环节。好的，以上呢是在当周重要的日课吉凶，再呢让我们来看一下在当周的运势王又是哪三个生肖的朋友。首先第三名是属兔子的朋友。 第二名是属猪的朋友，而第一名呢是属老鼠的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。那么在当中呢，这三个生肖的朋友非常善于呢去营造整体的气氛，所以他能够很轻易的去带动他周边人的大家的这种情绪哦。所以呢，如果你是属于情绪高昂的，大家也会跟着你兴高采烈。 但是如果你是情绪低迷的，大家呢也会跟着你一起惆怅，所以切记，我们尽量要把好的氛围带到周围才是比较理想的。那么同时呢，在当周其实你们的干劲都是十足的，因此呢，针对如果你有假想敌的朋友们，你可以很容易的可以超越你的同伴哦。呃，所以呢，在这个礼拜，对方可能都会觉得哇，你的实力真的是不可小看。而且在当周，如果你是有 定下目标的朋友们，你真的会是志在必得，无往不利哦。那么在职场上，也会建议在当中可以尽量呢去建立多一些的朋友关系。虽然很多人都会说，出了社会之后呢，要找到交心的朋友是真的不不容易的。但是呢，在这个礼拜是有机会可以建立这样的情感的，所以呢，不妨呢可以好好的观察一下。 谁是适合深交的对象？那么就是呢，针对你们在当周的财运呢，这个运气是属于中上的，所以呢，会建议可以让你的大脑呢好好的充电一下，补充恶补一下一些重要的相关知识哦。还有，尤其是针对投资的部分呢，不用太急于去投资，你有这个闲钱呢，不妨也可以把它去做一些公益，公益哦。 然后让我们的福田呢种得更圆满一些，自然呢就会有更多的好运哦会降临到你的身上哦。好，再来呢，让我们来看一下其他生肖的朋友们在当周的注意事项又有哪些。首先呢，第一位呢是针对属老鼠的朋友，而属老鼠的朋友呢在当周呢是属于需要把握良机的部分哦。 而这也意味的是呢，在这个礼拜，你们的头脑呢是非常的清晰的，大部分的时候都是可以做出很正确的推理哦，而且呢，可以瞬间的去掌握一些重点来做事情，去推敲事情的一些前因跟后果。所以呢，在当周，其实你们的效率呢会是特别的高的。那么往日呢，你觉得不太和谐的一些人际关系啊。 到了这个礼拜，你就会发现，呃，会有这种化干戈为玉帛的机会哦。也就是说，这个契机点会出来，让你们呢可能会有一些重新洗牌的这种关系哦。因此，我建议呢，你在这个礼拜可以谨慎的去挑选谁呢是适合哦，可以化敌为友，谁呢是适合可以占。 在他旁边，跟他同一阵线哦，因为这可能也会影响到你在新的一年的一个起跑点哦。那么在这个礼拜，我们的财运的方面呢，虽然还会稍微的有那么一点不稳定哦，但是你还是有小发一笔横财的机会哦。那么会建议呢，在我们这个口袋呢比较宽松的状况下呢。 如果你的身边啊有好朋友啊兄弟啊，他们是需要你支援的，让他们可以过个好年的，也可以表现一下心意哦。这是可以促进你们的这种革命情感的时间点哦。那么在当中，我们的运势相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对我们属老鼠的朋友呢，我们在当中的开运花呢是扁庆草。 那么扁青草呢？它有一个惯性，就是它会把这个水分呢储存在它的叶子或者是茎里面，以便于呢在枯水期间呢，它可以多活几天。所以按照这样的一个习性来看呢，它具备了未雨绸缪的一个健全的特性。因此呢，它的祝福之下呢，就代表的是积蓄 （store）。而受到它祝福的属老鼠的朋友们。 也意味的是，你们是属于呃非常有计划性的人哦。呃，平常呢，你都会对于未来呢，会拟出一份计划哦，甚至是一个蓝图，然后你会希望可以按这个时辰呢去进行哦，绝对不会去虚度你的人生哦。但是呢，通常呢，我们也要注意，就是在人生里面，它也是必须要有放松或者是游戏的时刻。 所以偶尔也要让自己放松一下，并不是所有的事情都必须要按照时间、按照所有 schedule 的状态。因为呢，偶发的一些状况总还是有这个一些趣味，它可以替你的人生呢添加一些色彩，让生命更加的丰富哦。所以请不要害怕任何脱轨的事项。再来呢，下一个生肖是针对属牛的朋友。 属牛的朋友呢，在当中呢是属于有意外收获的一周哦。而在这个礼拜呢，不论你是属于投身于工作上面啊，或者是学业方面呢，你们呢在面对家人啊，或者是同学啊、朋友啊，你总会呢会有这种缺乏耐性的一个状况。那这会让另外一半啊，或者是让跟你 呃，交手的对方呢会略微的不愉快，所以呢要特别留意一下。就是在这个礼拜，如果你有碰到有人呢请求需要你的协助的时候呢，请你要张开你的这个臂膀啊，你一定呢要让别人呢可以感受到被依靠，呃，或者是可依靠，要给他们适当的安慰。那么这样子呢，你会有意外的收获，也许就可以比你平时呢。 处心积虑的想要收买人心呢，还要来的顺利哦。那么再来呢，就是在这个礼拜呢，我们会有不错的缘分哦。不论是在情感上或是在工作上，都会有机会碰到这样的对象哦。那虽然呢，你会觉得性缘是没有高涨的，可是呢，你会觉得呢，会有这种密道知音的感觉哦。所以不妨可以多加的留意一下。 那么在这个礼拜呢，我们的时间呢，尽量要适度的去调配一下，因为如果你一旦闲置下来呢，你就会觉得非常，呃，无所适从哦，反而会比较容易失去方向哦。那么在当周我们要留意的天数呢，有两天，除了周三之外呢，还有周五哦。而针对属牛的朋友，我们在当周的开运花呢，是日本的鬼灯晴。 那么这个鬼灯芹它在晒干之后是可以制成药草茶的哦。它除了可以治疗肝以及肾方面的毛病，它也具有调理血压的一个效果。所以呢，当我们将这个药片磨碎涂在这个伤口上，它还可以有这种呃止痛的一个效果。因为它的使用上算是非常的广泛的。 所以呢，我们都会称它为万用草，因此它的祝福之下就叫做 Almighty，也就是万能哦。那么这个训这个草呢，它基本上呢受到祝福的时候呢，也意味的是说，呃，它会反映在这个属牛的朋友们身上，在当中会让人家觉得你们是一个很全方位的能者。 呃，比如说，也像是一个很，呃，多才多艺的高手。可是呢，如果你把这种才能运用在人际方面的时候啊，呃，就比较容易会被人误会哦，因为会有人觉得你有点太长袖善舞了。所以呢，还是要避免小心哦，变成一些比较复杂的感情关系，比如说变成第三者，或者是说。 呃，有脚踏多条船的疑虑，所以会建议你们呢，还是要在感情方面呢，清楚比较理想哦。好，再来，我们呢下一个生肖呢是针对属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在当中呢是属于要用心生活的一周哦。如果呢，呃，你想要好好的玩乐，但是我们在中途生变的几率在当中呢是比较高的。 所以，呃，会特别提醒你啊，呃，可能要多加的做一些防范的一些计划，也就是，呃，即便你手头上目前在进行的任何事情，他们再怎么样的看似顺利，你都要先有备案哦，才可以随时去应变呢，需要启动的时候的状况，比如说你会碰到一些。 呃，忽然就是插单或者是空降的任务，那么你就及时需要去加班，要配合。所以，如果你只要有办法呢，去随机应变，或者是在第一时间呢，去想到怎么样去处理它，那基本上都是可以很出色的状况去完成它。那么在当中呢，对于如果你有本来想要转职或者是， 呃，想要重新去求职的朋友们是特别有利的。呃，你是有机会被伯乐相中哦，然后获得意外的好的 offer 或者是职位哦。所以呢，不妨可以积极的呢去呃搜寻看看自己的新方向。那么在感情运的部分呢，是比较平顺的，也是相当的安稳哦。那另外就是针对我们的这个在人际方面。 哦，如果你是在团体里面的时候呢，呃，有竞争的部分呢，对你来讲是好的哦，因为呢，反而呢比较可以因为竞争呢，凸显出你的特色或者是你的那个专才，所以这个部分请不用担心，反而要多费一点心力哦，即便会有一点吃力，但是呢，也是可以让你有付出必有所得。那么在这个礼拜呢，只要我们呢是属于。 动的状态，也就是不要属于静置。比如说你是外勤，或者是说你有很主动的一直打电话，只要是属于一直很勤快的在做事的状况呢，都很容易感受到本周好运的一个加持。所以，请务必要多加好好的运用哦。那么在当周呢，我们要留意的天数呢有两天，除了周三之外，还有周五。那么针对。 我们属老虎的朋友呢，我们在当周的开运花呢是真。那么这个真呢，它的这个祝福呢，就代表的是和解 （settlement）。就很像亚当跟夏娃他们当初被赶出伊甸园的时候呢，那么神很可怜他们，然后允诺他们，如果他们可以制造出新的生命呢，就会赐予他们增长。 所以呢，这个真就代表的是神跟人之间的一个和解哦。那么通常呢，受到他祝福的属虎的朋友呢，也意味的是呢，在这个礼拜你们会比较容易凸显呃知性而且很冷静的这一面，很适合呢去担任一些仲裁者的角色哦。但是有的时候呢，因为你太过冷静了，反而会让人家觉得呢你。 没有人情味，或者是呢，就是说，呃，比较难让你呃触碰到你有这种小鹿乱撞的这种感情的情愫哦。因此，要进入这个情感的这种面呢，就会比较难一点哦。相对的，会比较难坠入情网哦。因此，你还是要在适时的时候呢，要舍弃这个评断者的角色。 哦，舍弃这个冷静的冷看他人的这一个面哦，才有机会呢，让你在感情的部分能够更加的有利哦。再来呢，下一个生肖是针对属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在当中呢是属于需要增进交流的一周哦。这也意味的是呢，你们在当中呢，你们的运势是相当的好的，不妨呢可以多去。 邀请一些平日你们疏于联络的朋友来家里去做客，除了可以去了解一下哎对方最近的近况如何之外呢，还可以呢让你们借由这样的一个交流啊，提升你们的友谊哦，甚至可能可以变成世交，就连孩子啊都可以呃有很好的一个情感的交流。或者如果你是单身的朋友，你可以找朋友一起去呃。 打打保龄球啊，看看电影啊，或去健身运动啊，甚至有些人会一起去呃夜宿都可以哦。你把这些户外的娱乐活动呢，呃，跟朋友一起去做，那么你就可以减少你在当周的这种孤独感哦。而这个孤寂感呢，就可以呃不会让你觉得是说少了一点什么，而让你在这个礼拜还是可以觉得。 很充实，所以在当中呢，尽量呢去找你的亲友一起去做一些你喜爱的事情哦，然后把专注力呢转移了，就会非常的有利哦。那么在当中呢，属兔子的朋友呢，并没有需要留意的天数，而再来呢，我们在当中的开运花呢是泥炭藓。 那么泥炭藓呢是生长在欧洲和北美洲的水性仙苔，会浮出河川瀑布的水面的岩石和树根，啊，因此呢，它这个生长的这个环境呢，其实是很有利于它的，可以让它长到大约一百五十公分左右哦，所以它看起来总是很水嫩嫩的样子。那么它的祝福之下就代表的是 l i m p i l i t y 代表的是侵略哈，那么受受到他祝福的属兔子的朋友，呃，在当中呢，你的人品呢是清高的，也是蛮受人爱戴的。只是你在追求对异异性的时候呢，就稍微的会缺乏一些魄力，因此要改掉你这个拖泥带水的毛病，才能够让你呢，呃，比较。 容易呢，在异性面前呢，呃，可以拿下对方的芳心。那么再来呢，下一个生肖呢，是针对属龙的朋友。属龙的朋友呢，在当中呢，是属于需要公私分明的一个状况哦。那么这也意味的是呢，当你在跟他人合作的时候，请务必要小心谨慎，不要太容易的去相信别人哦。 小心你因为工作上的伙伴的连累而受挫，而在当中呢，在出门的时候，你比较容易会被周边的环境感染哦，而变得心情的会比较开朗，所以是很适合往外走的哦。甚至呢，很许久没有联系的老朋友也会给你一些意外的惊喜，呃，让你会觉得是一个很适合跟他们一起聚餐啊、大吃大喝的日子。 啊，但但是呢，我我也要提醒一下，呃，不管是怎么样的呃宴会啊，或者是呃或者是场合呢，我们都无需太过铺张哦，只要呢让对方感到你的真性情啊就可以了。那么在当中呢，这个公私分明呢，最主要的呢也是希望你要留意一下，如果你们是属于有私交，然后同时又有一些业务的一些。 呃，羁绊的伙伴呢，你们在处理事情的时候，就尽量要对事不对人，才可以让这个心意呢更加的长久。而在当周我们要留意的天数有两天，除了周一之外，还有周二。而针对属龙的朋友，我们在当周的开运花呢是普通的牡丹花。那么根据在欧洲古老迷信啊，他们呢会认为普通的牡丹花在晚上的时候呢会发出光芒哦。 所以呢，他们认为呢，这也代表的是他们要看守和照顾羊群哦，来防止农作物受到损害。所以呢，他算是农业还有牧畜的这个守护神。因此呢，他的祝福之下就代表的是 lead，领引导。而受到他祝福的属龙的朋友，在当中会让人家觉得你是一个博爱的主义者。 而且认为你是可以宽大的心胸和献身的爱情哦，去跟他人交往，但是也要特别的去注意，就是呢，总是会有很可恶的对象啊，他们利用你这样的一个仁慈和温柔，所以切记不要让自己莫名其妙的呃被利用，变成工具人哦。再来下一个生肖是我们属蛇的朋友。 属蛇的朋友呢，在当周呢是属于啊要化繁为简的一周哦。而在当周，其实你们是比较适合独处的，因为你们多数的时间是希望能够享受一个人的快乐生活。即便你一个人在街上闲逛，你也会觉得很惬意啊。还有呢，你也可以用很轻松的态度去面对一些突如其来的变故，让本来很复杂的事情呢变得简单。所以对一些人和事哦，呃，即便你再看不惯，即便你。 可能过去容易产生一些不满的情绪啊，你在这个礼拜都不用憋在心里哦，你可以坦诚的相告，呃，因为这样子呢，反而是一个契机，可以让双方呢都能够更加的了解需求哦，然后也会对你们只有好处哦，没有坏处。那么再来就是，如果你真的是实在说不出口，那么不妨呢，也可以找一下几个。 知心的好友哦，兄弟或者是闺蜜，大家聚在一起聊一聊，骂一骂，消除这个怨气，然后不要把这个负面的情绪带回家，这样子呢就不会有什么任何的家庭纠纷哦。不论是跟另外一半或是跟长辈都是一样的哦。那么在当周留意的天数比较多，有三天，除了周一之外，还有周二以及周六。而针对属蛇的朋友，我们在当周的开运花呢是虎耳草。 虎耳草呢，它的学名呢非常的奇妙哦，从拉丁语呢直译过来呢就是割岩者。那么这个呢是因为呢虎耳草它十分喜欢生长在背阳的山下以及生长在岩石裂缝处的缘故哦。那么长期下来，或许也真的可以把岩石割开也说不定哦。 因此呢，虎耳草它的祝福就代表的是持续 （continue），而受到这种花祝福而生的，呃，这个属蛇的朋友啊，你们在当中呢，就会让人家觉得你们的耐力相当的强盛哦，能够持之以恒，慢慢的累积哦。因此呢，在做一些事项或是专案来讲是很搭理的，因为你们呢。 呃，很愿意花时间呢去成就一件事情，好，那么也很大力针对做研究的学者，可是针对感情的部分呢，就可能会耗费你的青春了，因为呢，你会很专注的在一个人身上，即便对方可能呢对你漠不关心，你也不死心，那么你有必要为了一棵树而放弃整片的森林吗？ 这就是值得让你在当中好好醒思的一个问题哟。再来呢，下一个生肖是针对属马的朋友。属马的朋友呢，在当中呢是属于需要信守承诺的一周哦。那么在这个礼拜呢，你们的财运呢真的是非常令人羡慕的羡慕哦，因为你们的正财会大于偏财，是一分耕耘好三分收获的一周。 你可以想想，这个 output 是相当的大，因此呢，如果呢你有充裕的存款，你不妨可以放手一搏；如果条件允许呢，也可以放宽你的投资的步伐，大马的投资。但是还是要提醒你们哦，你不能只有顾到自己，而忽略别人的感受哦。呃，比如说，如果你曾经有答应呢，呃，跟别人说的什么事情呢，在这个礼拜。 你也需要去把这一个承诺呢给完成哦。那么再来呢，也必须呃不要忘了，在忙碌呢，也要把该做的事情做好哦。那么在当周呢，要留意的天数有两天哦，除了周三之外，还有周日。而针对属马的你们呢，在当周的开运花呢是卧。 尔石楠哦，那么康沃尔石楠呢？它的英文名字呢就是康沃尔地方的石楠。那么它呢是适合可以编织成扫帚、篮子，也是可以拿来铺屋顶的哦。所以呢，它除了可以当家畜、鸟类的粮食哦，可以做成床布哦，它呢用途基本上呢是非常的广泛的。 因此呢，他的祝福之下呢，也代表的是万能，而受到他祝福的你们呢，属马的朋友呢，在这个礼拜也会很凸显你多才多艺的那一个方面哦。不论是在功课啊，或者是运动，或者是在工作上，或者是呃口条哦，反正你各方面都是相当得意的，只是你每一样可能都不够专精。 所以呢，没办法真正的成就。比如说在恋情，你就是火候很暧昧，可是又不到位；啊，或者是工作呢，感觉是做的挺不错，但是又不够让你呢可以凸显得出。所以呢，在这个礼拜呢，尽量要留意的就是，在任何事情呢，都要再多尽一份力哦，才不会让人家觉得你只有不错，而不是最优秀、最好的那一位哦。 好，再来呢，下一个生肖呢是针对属羊的朋友，属羊的朋友呢，在当周呢是属于另类讨债的一周哦。而另类讨债的意思呢，也意味的是说呢，我们在这个礼拜呢是很适合，呃，不管是过去针对友情债，或者是业务的人情债，都需要用这一波的运势呢，把它用了。 哦，因为呢，它可以帮你呢去讨到一些业绩哦，或者是甚至可以帮你把一些人脉变成钱脉哦。而在当中呢，其实你们的情绪呢是相当愉快的，那这样的一个好心情也很容易影响他人哦，所以呢，做事的效率也会大大提升。当中呢，财财神爷会光顾你哦，但是他不会无故的从天而降。 必须要靠你积极的开发才会发现，所以呢，这个开发就是我们稍早讲的另类讨债的模式，管它三七二十一，全部联络起来，那么你就可以达到你想要的业绩哦。那么在当周呢，我们要留意的天数有一天是周四，而针对属羊的朋友，我们在当周的开运花呢是芙蓉花。 那么，芙蓉花它在白天的时候颜色是白色或粉红色，然后一到了中午的时候就会变成大红色。那么，在短短的时间它会有如此的变化呢，是相当特殊吧？所以呢，它的花语的祝福呢，也代表的是早熟 （preocity） c。那么，受到它祝福的你们呢，也意味着是在思想方面呢。 你们呢会比较成熟一些，也会比较前卫一点。那么周遭的人在看的时候呢，呃，他们就会觉得你真的是太深莫难测了，因为他们在你眼前呢就像孩子一般哦，甚至你可能都会觉得他们有点幼稚。那么在谈恋爱的对象呢，你就比较有点倾向呢会找到年纪比。 自己要大的，或是心智年龄至少呢，要和你匹配的对象呢，你觉得才有办法沟通哦。但是这些都无妨哦，呃，尽可能呢找到呃适合你的对象就好了。那么再来呢，下一个生肖呢是属猴子的朋友，属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢是属于需要运用资源的一周哦。 那这个礼拜呢，你们会有一个状况，就是你总会觉得好像猜不透对方的一个想法啊。那么在对手的面前呢，你总会没有办法突破。所以呢，呃，在这个礼拜会建议，与其你在那边一直猜测、狐疑哦，不妨呢就直接开口去询问了。呃，搞不好对方还会很大拉拉的把你他的想法全盘的说出来。 那么，在这一个礼拜，我们的财运的趋势呢，是有一点下滑的。那么，最主要的原因呢，是可能会因为你这个呃失误，哦，然后呢，做了一些错误的判断呢，导致一些财产的损失呃，比如说呢，我们在下单的时候一时手快，然后按错，或者是资料填错，没办法呃核实之类的。 所以呢，只要跟金钱有关的东西，请一定要谨慎再谨慎，小心再小心。那么在当中呢，我们的记忆力会发挥一些作用哦。所以呢，在处理一些事情上面呢，也会速度会更加的有效率，会加快。但是同样也要注意哦，这些呃石贝啊印记啊，虽然在短时间内好像看起来是有效果的，可是呢，很有可能它只针对这个区间内。 一旦你这不是 routine 的工作的时候，你可能一下子就会忘了，所以呢，还是记得要笔记下来哦。那么在当周我们要留意的天数呢，有一天是周五。而针对属鸡的朋友呢，我们在当周的我们不好意思，在我们说属鸡的朋友之前呢，我们要提醒一下，就是属猴子的朋友，我们在当周的开运花呢是白菊花。 那么白菊花呢？它是被选来献给在四世纪中叶的罗马教皇圣马克的花朵。那么在历代的教皇当中呢，这位教皇他是被公认最具有高贵气质的人呢，也就是 nobility。所以呢，他的祝福呢就代表的是高尚。而在这个礼拜呢，你总你们呢很容易会给别人有这种很高贵的。 超熟的这种感觉，只是呢，有的时候呢，他也会被联动，让别人误会，以为你是有一点高傲哦。所以请记得呢，你们还是要摆低一下你的姿态哦，才不会让异性呢怕自讨没趣呢，而不敢向你表示心意哦，甚至呢，就连交谈呢都会很少。 对这个部分，请多加的留意一下。再来下一个生肖是针对属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜是属于需要清扫整顿的一周哦。呃，尤其是呢，比如说不适合当中呢去帮人呢做这个保，或者是说呃去帮人家去背书哦，不然你很有可能会破财。 那么在生活上呢，也要提醒你们呢，你们可能养成了一些不好的习惯，总是会有一些奢侈啊，或者是浪费啊。那么如果你不知节制呢，这个倾向呢，可能在未来会让你会很辛苦好一长一段时间哦。那么在这这个礼拜呢，我会建议在周末的时候，不妨可以到餐馆哦，吃一下外食美食。 除了可以慰劳一下自己哦，那么同时呢，如果你是已经有另外一半的，或者是已经有对象的朋友，都可以也可以呢，同时邀请另外一半一起去享用美食，甚至呢，也会建议你们在周末的时候要针对你们所居住的环境哦，一起做一个大扫除，你会发现你们会清出不少可以再运用的废弃品。 或者是被你囤积到忘了有这个物品的状态，除了可以让家里变得更加的整洁之外呢，同时呢也可以把这些废弃品呢，呃，省下来，你就可以不用再买新的东西了。那么在当周呢，我们要留意的天数有两天哦，除了周三之外，还有周六哦。那么针对属鸡的朋友呢，我们在当周的这个。 开运花呢是折菊，那么罗马士兵呢，圣罗马努斯在牢里呢，受到了圣罗罗斯的感召，所以他后来呢就是改信了基督教。可是因为他很不幸的以身殉教了，所以呢折菊就代表的是这位圣人，因此呢他的祝福呢就代表的是 conversion 改变信仰哦。那么受到他祝福的属鸡的朋友呢？ 在当中会让人家觉得你们的个性相当的淳朴天真，但是只要再多留意一点呢，就会发现其实你们是有这种过人的资质跟勇气的。但是呢，你们在感情方面，可能是因为过去好多次的这个失败或是挫折的经验呢，所以呢，你们总会很害怕要去抓住真正的爱情。因此，在这个礼拜最重要的就是要清扫过去的不愉快的记忆。 同时也要多加的相信自己哦。好，再来呢，下一个生肖是针对属狗的朋友。属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，是属于需要利用你的人脉网络的一周哦。而这个礼拜的你们呢，是相当的善解人意的，也非常的乐于去对他人的施与帮助，所以呢，在当中你们的人气呢，会迅速的上升哦。 那晚上呢，建议你们可以约情人啊，或者是约另外一半呢，一起到健身房呢去活动筋骨。那还有呢，在当中你们的财运会相当的旺哦。呃，你可以透过别人的介绍去兼职啊的机会会提高，甚至呢，上班族也有可能有机会有一些外快的机会。那只要是不抵触你的这个工作内容的，不妨都可以尝试一下。 那么在当中，你也有机会可以接触到一些比较有魄力或者是有风度的成功者，你可以借由他们的经验的分享哦，呃，那对你的这个在广泛的这个社会上的一些认知呢，可能会有更多的一些呃资讯呢，也会让你在经验值方面会有所提升哦。那么这对于你日后的这个事业的发展呢，也会是相当的有利的。 所以在这个礼拜呢，多去运用你的这个人际网络的部分是相当适宜的。而在当中呢，要留意的天数呢，有一天呢是周日。而针对属狗的朋友呢，我们在当周的开运花呢是紫杉，而紫杉它是能够生长到十五公尺高的植物哦，所以即使在欧洲也很少看到如此高大的树木。那么紫杉呢，因为它可有这样子。 的一个高度呢，所以呢，他会显得格外的孤立且自傲哦。因此呢，他的祝福之下就代表的是高傲 （proud loneliness）。那么受到他祝福的属狗的朋友们呢，在这个礼拜要注意，就是你可能比较容易会有属于自己的一套的价值观的判断的一个曲线值哦。所以呢，你不管别人怎么说，你甚至也不太愿意去听。 别人的一些想法，但是如果我们一直自甚自自视甚高的时候呢，呃，你可能就会忽略掉你旁边有很多人会远离你哦，然后你也不知道要适时的去挽留或者是慰留他们，所以呢，呃，如果你真的没有办法让自己改掉这个个性，那么至少呢，也要学会稍微的软化一点哦。 那么至少你可以把对的人呢留在你的身边，而不会让他们呢跑掉哦。最后呢，我们要看的是针对属猪的朋友，属猪的朋友呢在当周呢是属于迎新气象的一周哦。而在当周会希望呢你们可以试着呢跟别人呢去交换心得啊，改变你们的思考模式呢是比较有利于让你在当周有双赢的一个效果。 在当中呢，也非常适合呢，让你呢跟去约一下同事，一起去，比如说新开的餐厅啊，喝喝杯茶，啊，或者是那个一起那个订个下午茶呢，甚至呢，呃，一起吃个晚餐等等的，这些呢，就可能让你们在互动上呢，会更加的良好，那甚至呢，也可以提升你在当周的灵感力哦。 而会有更多的灵感会油然而生哦。那么再来就是在当中呢，你也会有机会得到长辈的一个赏识哦，所以你很容易得到他们的庇荫哦。即便你有一些地方可能做的其实不够理想，你还是能够得到他们的包容哦。所以在这个礼拜，其实呢，呃，对你来讲是一个非常适合。 呃，去跟老少去做互动的时间点，同时呢，也会建议你可以多留心一下长线的投资哦。呃，不过呢，就是要量力就行了，不要过度的去投入资金。那么在当周，你们的运势也一样相当的旺盛，因此并没有需要留意的天数。而针对你们在当周的开运花呢，是圣母百合。 那圣母百合呢？它的花就像它的名字一样，是为了要纪念圣母玛利亚。因此，自古以来呢，它就是被基督教视为清纯的象征。所以呢，它的祝福之下也意味着是属猪的朋友，让人感觉到有这种清纯天真的性格。那么，你也比较容易会聚众人的宠爱于一身，甚至呢，你会发现你自己会越来越有这种。 因为受太多人的一个注目之下，你也会很习惯变成 attention seeker，哦。那么要注意的就是，我们不可能一直是处于这种呃焦距点，所以你还是要具备一些自制力，哦，去抗拒外界的这种影响，甚至是诱惑，你才能够真正的保持你这个纯真的。 外向，或者是给人的印象哦。好，以上呢是针对当周个别生肖的朋友们所要留意的地方。再让我们来看一下，在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名呢是属狗的朋友，第二名呢是属羊的朋友，而第一名呢是属老虎的朋友。先恭喜上榜的这三个生肖的朋友。 那基本上呢，在这个相当甜蜜的彼此呢，都能够愿意为对方去付出哦。那么，在针对要留意的地方呢，是要特别提醒一下单身的朋友们，不要太重面包，因为爱情呢，还是要一点感性才会像是有被调味的面包，会让你想要一口接一口哦。 而针对已婚的朋友们呢，你偶尔可以跟另外一半到餐厅去享受美食啊，可以让双方都感到相当的满足。建议你们可以找一个从来没有去过的地方去约会踩点，那么你们就可以再次的享受这种恋爱的体验感，来重温过去的那种甜蜜的感觉哦。那么单身的朋友，你也很有机会会比较多的邀约，这个时候就要积极的去赴约。 也许就能够促成一段好姻缘。以上呢是当周的生肖运势周报。喜欢的朋友，请务必在下方帮老师按下订阅、小铃铛、加赞。有需要咨询的朋友，可以透过上方的微讯号或是下方的链接呢，跟老师预约线上咨询。还没有报名点灯的朋友们，请记得留意下方的链接，赶紧报名点灯。 如果你错过了第一期的点灯法会，我们仍旧有第二期的法会等着让你来报名哦。我们下周再见了，感谢大家本周的收看，也祝大家元旦新年快乐。我是金英老师，我们下次见了，拜拜。